Упражнение 6.32. Отвечайте. Полный ответ. Это теннисная сумка. Что в ней? В ней мяч и ракетка. Теннисная ракетка. Теннисный мяч. Это коробка. Что в ней? В ней игрушки. Это комната. Кто в ней? В ней мама, сын и дочка. В ней мама и дети. Это машина. Кто в ней? В ней девушка. Это письменный стол. Что в нем? В нем калькулятор, смартфон и флешки. А что на нем? На нем компьютер и бумаги. Калькулятор. Смартфон. Флешка. Это дом. Что в нем? В нем квартиры и хлебный магазин. Это университет. Кто в нем? В нем студенты и преподаватели. Это пассажирский поезд ласточка. Кто в нем? В нем пассажиры. Вот коробка и корзина. Что в них? В них одежда Это полки. Что на них? На них книги, коробка, папки, часы, очки, цветы, ручки, карандаши. папка Это холодильник. Что в нем? В нем еда и напитки. Напиток. Напитки. Вот чайник и стаканы. Что в них? В них чай. Вот девочка. Какое на ней платье? На ней желтое платье. Вот мальчик. Какой на нем костюм? На нем серый костюм.